өзің жақтырған нәрселерді таңдап билайндан ұтушту интернет топтомдорун кошуп ал бир демалыктын ичинде актан даярдабаса мен сотко берем милицияга берем урматтуу каниметов адилет каниметова мерим жусупов абай жусупова диана каниметов қыдыр. силерди сот отурумуна чакырабыз сотто күбө катары көрсөтмө берип красивый бантик, а? Да, понравился? Да, очень. Ой, очень старался, красиво, куда? Да. О, өзгеріп кетті сушнуктың келді ал диана диана диана ешкім еш жаққа кетпейді кезегі келгенде өзім шақырып тұрамын диана диана диана сен тұрмыс қалдың диана диана мен ұғып қойшы сен тұра емес үшін олған. аба мен барын көрдім ой мен айтайын деп отқан барын сенде дайыма ушундай дайыма шылтоң бар ой чынын айтып отам ишенчи мага абай честно мага уже бар бер. каалаганыңды кыла берчи диана угуп турчу пожалуйста мен сага түшүндүрүп берем деп диана дейм ош подойдем бля. Диана Дюсупова. Ушул қадамға барғаныңды тура деп ойлап атасың ба? Даяр сно сагаттарын бай жашоо бири келет кошунаны тандабай кайгырбагың досум биринчиден ынтымагың болсун ошондо сен бактылуу болосуң жакшы күндөр алдыда Whoa, whoa, whoa. Сыртта кофе сатады екен сен жақсы көргендей сахар азырақ ішпеймін берші мала сахары көкірегінен не болып атасың киінбейсің ба сотқа кеттік барерчи мекка қызым следователь көзгіне барып келші Барбаймын. настроением жоқ квартира сенің атыңа атталған да ошон үчүн сен барышың керек алюшкин менің кабатында алюшканы болсо биз володя экөөбүз карап турабыз э володяңызды таштагым келбей атат деле айтпайсызбы анда бұған не тупый өңіп шықпай экзамен тапшырып қазір Эй, жома ақырыншы Йому ж в трень. А то йде за чого этот? Там маєш від письмі. Чого то, блін? башталганда біз үйде емес болчубуз негизи эле мен ал үйдө көптөн бери жашабай калгам да анан ошо анан подъездге кирсем ичинин баарын түтүн каптап кетиптир уже кечиресиз беззвучно койбой турмун <coughs> алло привет кандайсың жакшы өзүң кандайсың бошсуңбу сүйлөй аласыңбы ооба бер срочно съемочный группамен чолуш керек болуп атат сен бош элесиңби а ооба мен как раз азыр такси заказ берип чыгайын деп аткам үйдөн а чакырып эле кой мен азыр шаарга бараткам жолдон сени ала кетейин а жок мен алыс жашайм шаардан ой эчтеке болбойт сен мага геолокацияңды жөнөтсөң мен сени алып кетем макул анда менен соц тармактарың сенин тандооң чексиз ютубту кошуп ал же чексиз whatsappты балким токко элүү гигабайт же инстаграмга алтымыш гигабайт өзүң жактырган нерселерди тандап билайндан утуштуу интернет топтомдорун кошуп ал квартиралар күйүп жатканда апам үйдө болчу так жолдошум кирип куткарып чыккан <coughs> Мам, үйдемес біле. Адрет, оя тұр мен өзім барам, Адрет. Адрет! Жолдашыңыз Адлет Қалимет. Балам келінім үшеуіз келе атқанбыз. Қарасаң, өрттеніп атпыз. Балам шұрқап кіріп кетті, подъезге Адрет. Ей, Адлеттің арқасынан шұрқап кірдім мен дағы. Шұрқап кіріп төртінші жазға шейін шық. Түн-түн, Көз-көз айса көріңіз. Kaptırak. Yaptırsan tamam. ne böyle? Avacık bir orada. Rüya mı Sarp? Aa, Bol bol bol dudu. Володь, все нормально? Нет, нет, Анарочка, все хорошо. азыр азыр баратам азыр азыр баратам Еғу қой тыныш па эмне болуп кетти Қыдыр деген ушул үйде тұрауы? Оба ал құдам кудам эмне олды. Қой ұрдады деген подозрение турат ничего. Чарчам оттым бұрын. Башым орады талын ауыр четі, байкелерім отырды. Сұрау шыл ұрдан. Джака? Джака, бары жақшы ілеуі? Жоқ. Не ол кет? Ештіке жака сага жардам керекпи сенден керек жоқ. эмне эле болуп атасың жөн эле сурабадыңбы эмне болуп атыптырмын түштөн кийин жардам керекпи таштап кетип мен. качан таштадым сени Қиын эмнет кыйналып таштаған жоқсың ба? артыңды карабай чуркадың го биз биякта баарыбыз эле кыйналып атабыз го сен кыйналып атасыңбы э жумуш таап алдың го анан сен пияқта биякта жашап ба? ұстың проблема өз берелі. Аға кім өлі, сен өзің білесің. А кім өлі? Сенің күйең. Күйең мәсі ал менің. Тимеле, жомарттағы, сен дағы, тимеле қойғыла ошо жардамыңарды. Бұға чейін өзіміне қылып жүргім, қыламдағы, өзім топтойым барын. өзің айырмау, сен білесің билесиңби сен мага келгенде мен жардам бергем жаныңда болгом жұмыш бергем таштап кеттиң го сен Emniyet orası. Gir bas. біз менің мен страховой компанияның өкілі боламын ушул процессте талкууланып жаткан квартиралардын экөөсү биз дагы страховкабыз бар ошондо эмне силер төлөп каласыңар муну эгерде өрттүн себеби адам күнөөсү менен болсо биздин компания оңдоп түзөө иштерин жасабайт а эгер башка нерседен болсо биз бүт оңдоп түзөө иштерин төлөп беребиз анан эми ошол эмне себептен экени билинди уже экспертизанын дайыны чыга элек результаты жакында чыгыш керек дайын жок негизи замыкание эле болгон болуш керек ошол жерде анткени кошуналардын баары үйлөрүндө эмес болчу да анда эреже үйдө эмес беле ал уктап аткан иши кылып эмнеси болсо дагы жакшы жагына бүтсө экен өрт баарыбызды эки экиден уруштурмай болду енді чынында жақсы жаңалық бар ма сенбейсің бе жартылай салмарбекова айланайын қайсы қой ал порядочный киши ұрлыққа барбайт менің қойым жоғалып кетіп көшеде іздеп жүрсем кішінекей балдар айтысты ушул жаққа мұрытжан байке жетелеп кіріп кеткен деп жана сіздер үйде жүреді ғой қара мұрытжан жоқ қонақ сыйлаймыз деп алып қой сатып келген айттым беле точно менің қойым ал қай жақта жүреді дала өзі азыр жовыды да ха ха мына ұрдаған ұшылар тұр ғой ей сіздер отырып шыққансыңар жаңағы криминал емесіңер сіздер ше ой криминал сіздердің кім екеніңерді білеміз біз ой ал деген жөнінде показания беріп жүреді бір жұмыс туралы что здесь происходит по поводу кражи барана разбираемся что вчерашний баран был украден а мына мына өзі айтты өзі да нет ну это же традиция э, они просто неправильно поняли ты можешь заходить я сама улажу улажу дейді улажу дейді телефоныңарды өшіріп аласың ғой әзір Еме, муну биз үчүн кандай койчу элем оорлу эми самолетту басат беле Енді жалғыз қойымды алып алып, қашып кеттірме. Жалғыз деп өтшейім. Қызыл бантигіменен жалғыз эле болчу. А, о. Қызыл бантигіменен? Э. Ошондо көчө кой қайсы жерде? Аны сойып жеп салганбыз кечөлү. Төлөйсүңөр. Төлөтүп бериңиз. Төлөйсүңөр айтып О, Оокаттардын барын жыйыштыралы қызым. Ой, ал жақта бары бар керектілерін іле алғыла Леон. Обувь, с которой не расстаться. серьезный разговор бар серьезный <laughs> сілер дағы мен менен ажырашайын деп атасыңдар ғой жома биз сага жасап аткан жумуштардын баарын көрүп атасың туурабы билем ооба даже көрсөтөйүнбү мына карасаңыз уже он алты миң подписчик өсүп атат <laughs> еще мен квн ойногон эмесмин и э, тамашаба ойногон эмесмин ошон үчүн мен сени өзүмдүн партияма алайын деп чечтим мени сені ел жақшы көреді туурабы политикада кириң жоқ. Біздің списокто бешинчи номер менен барасың шеф хорошо мен баарына даярмын всегда на старте <laughs> анан менин дагы жардамчым болот да э буюрса баары болот бирок ешқандай бір жаман нәрселерге илінбей жүр болып тұр ғой хорошо илінбей болғаны вот жақында сот болады и мен ал жақта как подозреваемый ошол ошол эле в смысле не в смысле сот жөнөкөй эле сот шеф мен билген эмесмин эмне айткан эмес сиңе э силер сураган жоксуңар да эмне болду эле эмнеге соттолуп атасың биз жашаган үй өрттөнүп кеткен то есть ну квартирада жашайбыз анан үч квартира өрттөнүп кеткен да и анан өрт биздин үйдөн чыккан деп атышат анан ошо анан билбейм анан сен күнөөлүүсүң да туурабы ай подозреваемый только мен ал күнү деген айтып берейинби ушуну мен ал күнү деген тиги аялыма романтика кылайын деп үйдө романтическая обстановка кылайын деп мындай свечаларды коюп анан анан тиги үстелдің үстіне фруктыларды ұмытып қалып тұрмын фрукты банан санан жүзім пүзім ананы ұмытып қалып ана қой деп магазинге чурқап кеткенмін свечаларды өшіріп точно өшірдің ба енді точно деген есімде жоқ бірақ мындай өшіргендей болғанмын да мындай пожар сен магазинден келгенде кейін болды же магазинге кетеліктеби магазинге бардым да и магазинге кірсем ал жақта жаңағы торчок бар екен аны таныбайсыңар анан ошол менен сөздөн сөз шығып кетіп экөөбүз мушташып кетіп анан анан ал деген шакал экен да исподтишка келип бөтөлкө менен башка чабып атпайбы и анан өчүп калыптырмын уктап калыптырмын анан ойгонуп эле тиги үй жака чуркап келип карасам эле уже үйдүн баары өрттөнүп элдин баары чогулуп калыптыр ошол магазинде камералар бар беле магазинде камера билбейм аны нурбек чечип кой все Ненче чықпай Чоқым. Так, жомарт. Өртім не үшін пайда болғанын білес бе? Білбейм. Үйлер өрттеніп жатқанда қайдылеңіз? Мен үйде емес болчумун. Аны дәлелде берген кишилер бар. Кылмыш процессуалдык мыйзам бойынша дагы далилдеп бере алам. Анткени менде жүз пайыздық алиби бар. Жана мен өз кезегимде биз ижарага алган турак жайдын коопсуздук эрежелери сакталбагандыгы үчүн квартиранын ээсине каршы арыз же башкача айтканда встречный иск берүүгө толук укугум бар бирок мен азыр шашпайм эмнеге дегенде мен экспертизанын жыйынтыгын күткөнгө даярмын түшүнүктүү анан тамтырап лишне сүйлөбөйбө э аидерчи everybody come coman please stand up чао Синьорита. Может. ар жең аласыз жап жаңы Toyota Camry 75-ке е болыңыз бәлкім балдар сөйлесеміз қант сөйлесеміз мен саған беш мың сом беремін сен барын ұмытасың жоқ мындай сөйлешіп жаққан жоқ анда алты мың жеті беріңіз мен барын склероз болып ұмытып қарайын мен де ұмытуым керек болып қой Мен деле біраз склероз болсомбу дегем ой сен склероз болосуңбу эмне болосуң өзүң билчи ал тур давай давай болду давай чыккыла саламатсызбы саламатсызбы э, мен темиралиева жылдыз э, асанбековнамын жана солмурбековдор жашаган квартиранын ээси мен боломун а бирок жанагы өрттөнүп кеткен өрт жөнүндө мен эчтеке билбейм айланайын ай эчтеке билбейм мага акчамды төлөп беришсин болду анан өзім болсочу өзім болса пенсионермін пенсиям әлі мындай эле кичине азса ошол квартиранын акчасына жашап жүргөн ойлонуп кетип калайын балам мынакей квартира жок акча жок турат жөн эле турат жанагы жоки беле жома жома аябай анын аялы барго жанагы ошо жыраккан аябайчы күйөөсүнө билбейм эмне ақымақ адамдар бети жок адамдар вообще өлгөн адам адам деп айтпаш керек да анычы адам деп көрінбей тұрған екі отты жанарына қарашы вообще ужас көрінбей қанша жатқан көрім нерв болып отыр нерв нерв қазір мына денем бәрі қалтырайды көздерім қылтылдаған көрім саныңыз сіз өзі пенсионерсіз ә ооба алтынға жетіп атабы пенсия мен мұның бартан қошына қолаң тұққан мені мені кетесің маған мен де қаяқта өзім пенсионер болсам ой беріп тұршы беріп тұршы деп сұрап келгем да алтын десе қырытып Соңар жоқ біле азырақ қалып береді е рахмат мен тыңдалайын осы ақшамды төлеп берсеңдер болды Эй, еже сіздің жеке бізге болған мамлеңіздің ешкіміне тиешесі бар <laughs> неге жоқ екен Байланышы бар а негізі сіздердің үй көре, құдайдан жууга чыккансыз гана башымды ооруп калгыла болду үй қалыңыз, тийишпей калыңыз эже эй сүйлөбөй калай токтот эй бар ақшаны акчаны төлейсіңдер төлөйсүңөр токтоңарбы төлөбөйм бир да тыйын бербейбиз төлөйсүң еще как төлөйсүңөр керек болсочу былтыркы светтин акчасын кошуп туруп үч миң сом карызсыңар уктуңарбы дагы эмне кылалы дагы эмне кылыш керек дагы айтайынбы тарт колуңду сен ымай э байке могу атыңды ары тартып кетчи же жагын басайынбы эй иним мына кирсебей сүйлөсөң же эмне могу формаңа таянып атасың байке тарт колуңду балама тийбе бұны салсаңдаршы ба е мен тиген жоқпын ей жігіттер қоя берсеңдер бүгінгі процесс бітті кейінгі процесске экспертизаның жиынтығы келгенден кейін келесіңдер борсыңдар ай процессті жоғары етейін қамап алсыңдар е баламның башы жарып салбай болды садақаның кетип қалатын десе құдамдың ұшында екенін тақыр білбеп тұрмын сіздер ушу подозрительный адамдар экенсиңер сенин оюң эмеспи кечирип коюңуз э менин такыр склероз болбой кечирип қойыңыз Э, заложенный не мне глазами. диана тоқтатшы сөйлеші диана пожалуйста сен тұрамес үшін қалдың ал деген мен бардың айтып берейін деп отқам маған да бір мүмкіншілік берші пожалуйста диана Бардығы мұрдағыдай болады мен саған сөз берем диана абай мага сенден эч нерсе кереги жок биз кантебиз сен <laughs> сен кыжалат болбой эле кой мен аборт кылдым ушул кадамга барганымды туура деп ойлоп атасыңбы даярсызбы жок кечиресиз даяр эмесмин туура чечим баланы калтырганың эле жакшы болду рахмат бара берсем болобу